tegak daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya nabi royak kepada orang ramai berarti dalam ha ama ibadat ha akidah pegenge cara hidup ni adalah ayat yang menunjuk katanya nabi diperintah supaya beribadat hanya kepada Allah jangan syirik dan jangan ada sesuatu yang masuk di dalam aturan agama aturan hidup dan sebagainya. Dan aku diperintahkan supaya tetap menjadi dari orang-orang Islam yang menyerah diri bulat-bulat kepadanya. Ini ha, hak jelas-jelas kita pun wa ana minal muslimin. Nah, kita pun mengaku katanya aku dari golongan orang-orang yang menyerah, menyerah diri kepada Allah. Muslim artinya orang yang serah semata-mata kepada Allah. Tu maknanya muslim mukmin orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Sebab tu kita orang Islam ni adalah orang yang usaha dengan sedaya upaya patu serah semua urusan kita kepada Allah. Tu orang muslim. فليعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون Ayat 91 sampai 93 surah An-Namli dan akhir surah. Kita baca sekali lagi ayat 91 dan 92 untuk kita khitam ayat-ayat di dalam surah an naml pada pagi hari ini. Katakanlah wahai Muhammad, aku hanya diperintah supaya menyembah Allah Tuhan bagi negeri Mekah ini yang telah menjadikannya suci lagi dihormati. Ini ha, sudah pun hurai belakang dah. Dan yang menguasai segala-galanya. Ini adalah jinjan tegak daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Nabi royak kepada orang ramai. Berarti dalam ha ama ibadat, ha akidah, pegenge, cara hidup. Ni adalah ayat yang menunjuk katanya Nabi diperintah supaya beribadat hanya kepada Allah. Jangan syirik dan jangan ada sesuatu yang masuk di dalam aturan agama. Atau aturan hidup dan sebagainya. Dan aku diperintahkan supaya tetap menjadi dari orang-orang Islam yang menyerah diri bulat-bulat kepadanya. Ini ha, hak jelas-jelas kita pun wa ana minal muslimin. Nah, kita pun mengaku katanya aku dari golongan orang-orang yang menyerah, menyerah diri kepada Allah. Muslim artinya orang yang serah semata-mata kepada Allah. Tu maknanya muslim mukmin orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Sebab tu kita orang Islam ni adalah orang yang usaha dengan sedaya upaya patut serah semua urusan kita kepada Allah. Tu orang Muslim. So lagi Allah Taala suruh Nabi royak kepada orang ramai wa an atluwal quran dan supaya aku sentiasa membaca al-Quran. Wallahu alam saya pun tak ada pandai sangat bahasa Arab. Qira'a dengan buku tua-tua pai, buku secara umum, qira'a dia panggil tilawah al-Quran. Tapi kalau baca buku dia panggil qira'atul kutub ataupun qira'atul kitab. Kalau buku dia panggil qiraah. Kalau qiraah dia panggil tilawah. Ha Orang yang baca qiraah dia panggil tali. Kita tulis tali bahasa Melayu tu. Tali dalam bahasa Arab iaitu orang yang baca qiraah at-tali. Tapi orang yang baca al-qari walaupun ada di gunung orang baca Quran yang dinamakan qari. Qari qari itu jalan dah tu qariun asal dia. Asal daripada qaraa. Qaraa maknanya orang tu baca. Qariun artinya orang yang baca. Sebab tu alhamdulillah kita masuk di dalam ayat semula ni dak iaitu diperintah nabi royak katanya aku diperintah supaya membaca al-Quran Terutamanya Nabi baca mengajar para sahabat. Bukan Nabi baca untuk diri dia sore tak. Yang mengajar Quran ni boleh katakan setiap huruf. Setiap baris. Nabi baca. Tak silap. Kepada siapa tu? Kepada para sahabat. Sahabat-sahabat ada setengah-setengah mengapa Quran semua. Sengoh sengoh sahabat dengan apa? Skoda? sekodar Bukan semua sahabat ingat Quran dak. Tapi umumnya sahabat-sahabat Nabi ni adalah orang yang rapat dengan cara Nabi, dengan hidup Nabi, dengan sunuh Nabi. Alhamdulillah, kita pun diperintah macam tu. Patu Quran ni kena wiada di dalam tubuh kita. Nabi royak dalam hadis yang bermaksud Siapa-siapa yang tidak ada Quran dalam jiwa dia, dalam hati dia, dalam tubuh dia lah. Supaya dengan umuh gobek. Supaya dengan umuh, umuh nak utuh. Ah, Apatah lagi orang yang tidak ada langsung Quran. Dan tak ngapa surah tu, tak ngapa surah ni. Hak tu pun tak pandai. so lagi selaginya, orang tak pandai baca Quran langsung. Ini ah, mitok ni, korong. Jangan ada di dalam masyarakat kita orang tak pandai baca Quran. Orang Islam, tak pandai baca Quran eh, umur banyak dah. Kalau dia budak-budak tu boleh boleh kira-kira dia umur muda lagi ataupun dia budak lagi. Dia dekat tengah-tengah ngaji, kena asuh dia, kena uh, sokong dia supaya dia ngaji Quran, eh, baca Quran. Tapi kalaulah orang-orang tua umur banyak dah, tak pandai baca Quran, oh sangat rugi orang tu. Neh. Sangat rugi. Semaya boleh jadi dekat semaya hari ya tu baca surah pandok-pandok surah kul huwallahu qul ya nah ambil surah pandok-pandok baca dalam semaya dia apa tu hak panjang-panjang dak minta menjadi setiap orang Islam kita ni pandai baca Quran jangan beli Quran tok dalam mari tak tak baca setahun pun tak biasa buka sekali Quran Allah nah insyaallah tak ada dah dalam dalam masyarakat kita masa masa itu oleh itu Tuhan rakyat katanya, sesiapa yang menurut pertunjuk Al-Quran dan beramal dengannya. Nah, ha, ini yang terjemuh. Dia masuk di dalam ayat ini lalu. Iaitunya, sikit lah. Wa an atlu al-Quran ay ala nasi uballighuhum iya. Iaitunya, aku diperintah supaya baca Quran. Iaitunya, baca kepada orang ramah dan aku sapa Quran ni kepada orang ramah sesiapa yang mengikut ataupun menurut pertunjuk Al-Quran dan beramal dengannya, maka peedah perbuatannya itu akan terpulang kepada dirinya sendiri. Artinya apa? Nabi ni apabila dia baca Quran, dia royak sesorah ajaran daripada Quran kepada orang ramah pada waktu itu. Nabi, maksud di dalam ayat ni iaitunya, siapa-siapa yang dapat hidayah daripada Quran daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Quran. Nabi maksud di sini iaitunya Nabi kata uh, eh, apa ni ulama mai duduk hurai katanya li uswatun birrusulil ladzina uh, eh, anzaru qaumahum wa qamu bima alaihim min adai risalati ilaihim wa khalasu min uhdatihim wa hisabi umamihim ala Allah taala. Siapa-siapa yang dapat pertunjuk daripada Qur'an, maka orang itu dapat hidayah pertunjuk untuk diri dia sendiri. Dan sesiapa yang sesak, wa'iyyazubillah, maka katakanlah kepadanya, sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi amarah. Jadi Nabi tak ada bangkap, tak ada paksa orang. Orang dia nak sesak. Nabi tak ada paksa. Katanya, tak boleh mungkin nak mari duduk di dalam Islam. Kalau dia tak tak duduk dalam Islam aku nak bunuh kau nak warga tu nak warga ni dak. Sebab itulah Nabi ayat katanya aku ni adalah sebagai contoh contoh rasul-rasul yang memberi amaran kepada kaum mereka pada zaman dahulu. Dan rasul semua sudah pun menunaikan tugas tanggungjawab menyampaikan risalah. Risalah ni artinya ajaran-ajaran daripada Allah kepada semua manusia dan seroh ha hisab ataupun ha hitung amale macam-macam mana seroh kepada Allah Taala nak wi syurga ke nak wi neraka ke wallah wallah alam itulah nabi-nabi rasul-rasul dahulu pun lagu itulah supaya kita zaman lah ni juga tok guru babo ustaz dia ngajar, dia ya sapa, sapa, sapa, sapa. Tapi bukan duk pergi paksa orang supaya ambil gapo dia duk ngajar. Paksa ni tak boleh. Dia kena royak tulus sapa. Lepas tu orang nak ambil setakat mana, Allah hak tu pakai serah. Itulah dasar Islam. Maknanya tak ada paksa orang. Apatah lagi orang-orang kafir. Orang kafir yang dia percaya kepada agama dia, pegangnya dia, kita nak pergi paksa tak boleh. Tapi kita cencuan dia. Supaya dengan kosena. Saya ada gambar sore tak? Ha, Islam ni supaya dengan kita kosena. Cuba kita perhati tak? Orang buat, buat nang kosena. Dia buat tak panjang ni. Telak kosena tu lebih kurang dari 10 week. Dia bayar mahal tu kata saya tak rotak. Saya misal katanya dia kosena mutu. Khosana kereta. Khosana apa? Keung sam'an. Saya misal ni. Dia nak buat lagu mana nak jadi khosana dia tu molek orang beli. Ha, dia kena cari, dia kena mikir. Kena mikir nak buat lagu mana nak jadiภาพยนตร์โฆษณา10วิออกมา dalam sai tahu ke orang berasa nak beli benda hak ya khosana supaya juga dengan kita orang Islam ni ngajar orang royak kepada orang kena royak molek dan kena jadi penuh dengan tepat masa dan pesaing orang. Boleh jadi ngajar orang hak reti dah. Dia tak sama dengan ngajar orang hak tak reti. Ngajar budak nak ngajar supaya orang tua tak leh. Ngajar pandiacon orang hak ilmu banyak dah kita nak pergi kecek pesaing slow slow slow tak leh. Dalam orang wicakan, kita kena kecek wicakan. Orang kampung, kita tak boleh kecek wicakan tinggi sangat. Tapi, kokogi, kokogi, kokogi. Sebab apa? Orang radap tinggi dah, ilmu banyak. Dia tak ada nak kepada hurai banyak. Dia nak kepada isi hak berenah. Mah, mah, mah, mah, mah, mah. Dia nak macam tu. Tapi weti orang ramai, dia nak kepada ada nakal-nakal, suka-suka. Sebab tu orang ngajar atas weti. Kalau dia ngajar wicakan, orang dengar, pak, ngatuk. Oh. Dengar mengatuk. Tapi kalau dia bubuh wah nakal, wah suka-suka orang duduk di wah suka kha kha kha kha. Ha tu dah wah. Wah apa? Wah geletek dia panggil. Nak geletek orang ramai supaya apa? Benda hak dia duk royak, royak, royak, royak. Dia sakut dengan cerita tu, bari tu, go tu gani. Tapi isi hak dia wi tu kalau dia kira berapa persennya hak ilmu sungguh. Sebab apa? Sebab orang duduk ramai tu ada laklai, bodoh orang tino, orang tua, orang ngaji, orang tak ngaji orang orang nak dengar dia alhamdulillah sebab tu kembali kepada ayat ni semula ngajar ngajar orang ni supaya dengan kosna dah nak lagu mana nak jadi sedap kita dengar orang ngajar dan faham gapo hak dia royak pas balik orang ngaji pula jangan jenero jangan mari pak ada peje tidur kerong kerong kerong kerong sudah sudah orang wis alah oh hak tu ya free. Tekah bismillah tu dia dengar molek, buat tengah-tengah tak tahu apa sekara. Rugi kat gitu. Sebab itulah. Ha hidayah yang Allah Taala bagi kepada orang ni, yang nok dia orang nok. Nok hak sebenarnya dia orang tu kanok nok. Hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang yang tak say, Buatlah lagu-lagu mana dia tak say. Sebab apa ruh dia liar. Akal fikiran dia, dia tak dulu lagi. Aku tak sedek terima ni. Aku nak dengar saja, tak saya terima. Pak bukan sikit dalam sangkum kita, orang jadi pasal itu. Supaya dengan gelah ni. Kalau dia kita buka mulut dia, kita ambil air, kita bubuh, boleh. Tapi dia orang terak. Terak gelah. Nak buh lagu mana? Royaklah beribu kara pun sebab ia tak seterimu ha, tu sebab itulah kita kena minta semua supaya Allah Ta'ala tambah ilmu kepada kita Rabbi zidni ilma doa nah, Allah Ta'ala sendiri ngajar Nabi Rabbi zidni ilma wahai Tuhaku tambahkanlah ilmu kepada aku apatah lagi ngekanok kita ngedengar baca nulis perhati tanya tu tanda katanya jala tu orang tu nak sungguh tapi ada orang tak say orang ajak dah kadang-kadang free we market we we we we lagi ha we nasi kotak lagi free kepada dia pisik tapi dia tak say dia tak pergi dia tak terima ha tu ajari Allah yang Allah Ta'ala bagi kepada siapa-siapa insya Allah orang tu akan dapat petunjuk yang sebenar akhir sekali وقل الحمد لله سيريكم آياته fata'rifunha. perkataan eh, alhamdulillah banyak di dalam al-Quran akhir dengan surah ni pun waqulil hamdulillah dan katakanlah wahai Muhammad segala puji tertentu bagi Allah yang melimpahkan nikmat nikmat yang tidak terhitung Allah nah banyak yang Allah Taala beri kepada kita dengan kita tak sedar dan tak tahu katanya banyak sayurikum ayatihi fata'rifunaha ia akan perlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaannya supaya kamu dapat mengetahuinya dengan jelas nyata dia akan tunjuk Tuhan janji kepada manusia ni dia akan tunjuk tuk yuk tuk samai Benar-benar kadang-kadang tak berlaku, tak tunjuk lagi pada zaman dulu kepada manusia, kepada orang-orang. Boleh jadi orang tu duduk menetek. Tapi apabila Allah Ta'ala tunjuk kepada dia benar hak sebenar. Masya Allah. Benar-benar hak manusia peradit. Kikun. Baru-baru je lah tu. Ni Allah Ta'ala ayat katanya. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Hatta yatabayyanu annahu al-haq. Tuhan rakyat katanya. Kami akan tunjuk kepada manusia tu. Sama ada di benar, pada benar-benar yang -benar, dia duduk tengok. Langit, matahari, bulan, bintang, pokok kayu, nate, tanah, gotu bintang, bulan, bintang, tu. bintang, bulan, bintang, ayat. bintang, bulan, ayat yang dibaca, tapi ayat yang bintang, yang dilap, yang didapati, yang dirasai. bulan, bintang, bulan, bintang, bulan, bintang, bulan, bintang, bulan, Kadang-kadang kita hak dapat hidayah dak? Supaya malaikat mai hidup bisik di telinga kita. Go to go ni, go to go ni, go to go ni. Ha ni, cik katanya orang tu orang yang dapat ilmu yang betul daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa tu? Sebab hati dia cuci, jiwa dia bersih. Serta dengan dia nok kepada benda, kepada jalan yang betul. Alhamdulillah. Ni Allah Taala tunjuk kepada kita dak? وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Dan Tuhanmu tidaklah lalai akan segala yang kamu lakukan. Tuhan tak biasa lalai dan tak biasa galik. Hak manusia duk buat. Satu, minta maaf dah. Masa saya duk tengok sokmah ni masa habis dah. Tapi ada satu pepatah daripada Imi Ahmad. Imi Ahmad dia bersyair dengan satu satu bait syair. Saya baca dah kepada kita. Idza ma khalawta ad-dahra yawman fala taqul khalawtu walakin qultu alayya raqibun ولا تحسبن الله يغفل ساعة wala annama yakhfa alaihi yaghibu ni orang-orang dia faham bahasa Arab dia leksing dengan syair-syair maksud dia ada saya tak saya jadi nampak duk duk kek soso saya sudah pun terjemuh. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, apabila engkau melalui masa suatu hari, jangan engkau berkata, masa sudah berlalu, tetapi katakanlah Allah sentiasa mengiringiku. Wela ผ่านไปในแต่ละวัน อย่าได้คิด อย่าได้พูดว่า เวลามันผ่านไปโดยไร้สาระ แต่เราทุกคนจะต้องตอบกับตัวเองว่าอัลลอฮ์ทรงอยู่กับเราทุกที่ทุกเวลา Jangan engkau menyangka Allah lalai walaupun satu saat. Kerana tidak ada seorang pun yang tersembunyi daripada Allah. Tengok tu. Artinya, kita mengaku bahawa Allah Ta'ala tak lalai walaupun sepa, walaupun sesaat, walaupun sedetik. Allah sentiasa melihat dan tidak ada seorang pun yang tersembunyi maknanya dapat lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ha, adalah kata-kata Imam Ahmad yang Ibnu Katsir bubuh di dalam tafsir dia. Dan sebagai rekah akhirnya suratul namli iaitu surah sumuk. Insya-Allah esok hari kalau tak ada uzur gapo kita akan masuk di dalam suratul qasas. Nah dan mukaddimah dia serta apa yang terkandung di dalam surah Al-Qasas insya-Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.